යශ් ඔයාට දැම් පුළුවක් මට ඇති වෙනකම් බරන්න වාරි පණ්ඩිතයිඩීන හැමදිම දන්නා කියලා ඉතාගෙනන්න අනිත්තක වාරි ලස්සන කියලවා හිතන්නේ බහන්න වාගේ ලොකුකම වඩන් අනිත කවුරු කැමතිත් නෑ ඇති හරි යශ් දැන් වාට පුළන් මගෙන් සමාව ගන්න පැතරම සමාවෙන්ටීන මංගේවා හිතලකිවනමින් වා ගොඩක් හොඳ කෙනෙක් අනිතේ හරි යශ්මට ඇතිවෙන්න බැනලා මගෙන් සමාව ගත්තා. මේ තියෙන්නේ යශ්මට බනින්න කලින් තිබ්බම හිත තමා. හැබැයි යශ්මගෙන් සමාව ගත්තත් මේ හිත මේ විදිහට තිබ්බත් මේ හිත බිඳලා ඉවරයි. ආයෙත් හිත යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න බෑ. ඉතින් මට ඔයාට කියන්න තියෙන්නේ තව කෙනෙක්ට බනින්න කලින් තව කෙනෙක්ව විවේචනය කරන්න කලින් දෙපාරක් හිතන්න. ඒ කෙනාට කොච්චර හිතරි දෙයිද කියලා. තමන් ගැන වගේම අනිත් අය ගැනත් හිතන්න. ඒකට තමා මනුස්සකම කියලා කිය.